waaw moom maa nu- yaayam ñoo bokk ndey ak baay waaw moom nu mu tudd nga ne xadi jaag la tudd voilà léegi euh, dama bëgg nga expliquer ñu affaire maanaam mbiram ni mu demee daal mbiram daal ni mu demee mooy dafa reer ba pare te loolu kañ la euh, keroog samedi si guddi ay booru neuf heures dix heures mm, génn ci kër gi gis nga kër gi nii yow yaa ngi koy yaakaar la moom mm-hmm. dafa génn ñëw ci bayal bi nii di doxantu mm-hmm. bi muy do di doxantu day jël doo doxantu yore téléphone am bi muy doxantu noonu nag mu dem ba mu yàgg na euh, mag bu magam bu góor bi maam bàyyi wu seen daal koy woo mu ni ko maa ngi nii mu ni ko maa ngi nii ci terrain bi di doxantu mu daal di coupé bàyyi noonu xaar ba mu yàgg noonu nag léegi nag mu waat ko bi mu ko waatee nag jotu ko fekk ñu coupé téléphone fekk boobu arrêté nañ téléphone mm-hmm. boobu guddigul sax noonu. léegi boobu léegi yéen koy seet. waaw léegi ñu ñu ñu mu génn ci biti daal di séentu fii séenul kenn mu xool ci terrain bi séenul kenn mu woote ci téléphone bi jotaatu ko. mu daal di dellusiwaat ci kër gi ni leen ah xarit xarit day xool naa ko fi ci ginnaaw mi woon ci terrain bi nee na waaye seet naa ko gis gisuma ko waa kër gi nag ñëpp daal di commencé jóg ñu commencé di seet boobu ba léegi daal fu ne dugg nañ fu ñu xalaat ni war na faa ne ku ñu xalaat ni war na caa dem war nañ caa dem dem nañ ca pour laaj ko moom itam mu xam lam ci xam mu wax ñu ko ci. ngeen def ay communiqué ci rajo yi def ci ay communiqué ci rajo yi dem police def déclaration dem ci internet bi. am na ñoo xam ne ci état li ñu ngi koy ñu ngi woote di ko di di laaj di ko laaj waaye boobu ba léegi amuñ ci benn information mais xam naa ni ma ko gisee nii léegi nag moom xam naa ni. dañ koo rey keroog samedi ndax xam naa ni nuur na ne yàgg na fa. léegi da ngeen ko euh, tey ci ngoon daal ngeen ko gis. waaw léegi ci ay boor vingt heures yooyu lañ ko gis. fan lañ ko fan lañ ko gisee. fële ca euh, Kër Baye Djili Mbaye sànce yi nekk foofu. pale bi ci ginnaaw pale bi ci ginnaaw pale bi. sànce yi nekk foofu ci route bi nga xam ne moo jëm Rekaaba. Mhm. diggante côté yooyu bâtiment yu àggul yooyu mm-hmm. foofu lañ ko gis ñi ko gis ñu ngi nii ñoom ñoo ñoo doon wër ba àgg fa dafa fàkk gendarmerie mi ngi nii Mamadou àggale mm-hmm. waaw ñëwal ñëwal jege jege sa tuuti